brilliant as me. destroyed. turret has been destroyed. under attack. करूँगी ah! About getting some training at the end. Double kill. Initiate retreat. macam buat dia ni giudicazione precedente ito nagawa. Ngayon pa, nasitigyan na ang dating malambot na, na ulit-ulit na gulay o bigas, naka-expose na. Dahil siya isang ordinaryong one, construction worker. Ganon, yan bang fairness na siya. sa bayan natin, ipagpulit ko pa. Kaya po mag, kaya po mag-start. Uy. Eh. Ano, to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Keep it up, until you're as brilliant as me. Layla. There's no future for you, lab rats back. might blow the whole thing you fight for. First blood. enemy has been slain. Double kill. Huh? training at the Iridicio. as brilliant as me. Your team destroyed the turret. Shine. Launch attack. We can do it. Yeah. <laughs> ako na sabihin po, yung mga reklamo ko silang pa po sa kanya. At yun po ang hihintay ko na siya po ay magpasakot po sa inyong mga sisipin ng ating uh, at yan po ang ah, uh, nabanggit na haharapin naman po na, no? What about po naman yung iba pang mga sinampahan niyo rin ang kaso, kayo po ba ay nakikipag-ugnayan? May komunikasyon na rin sa kanila? With respect po dun sa other respondents man, particularly sina security officers, pwede, pati po yung ibang mga at-large po na suspect ay uh, hindi What I can see is a little at nabanggit po yan naman ito galang galang na isa yan isa sa Nipinar Amados uh, sila po ay uh, ay na-violate po yung kanilang karapatan at uh, meron po silang gusto improve na wala silang kinalaman dito ay uh, ah, surrender po sila hakating po nila itong kaso gaya nga po nang nasabi natin ay bibigyan po sila ng due process at pagkakataon sagutin po yung mga reklamo isinampa po sa kanila ma'am okay ngayon gamay na uy gamay na 50 po. Mm-hmm. bagong season. Na, maghimo pag si bagong season, anak mo. Pirminti man ka ng kuan, noon sana, victory. Ay, kalag pa, kadugay. Sige na mo mag-send og star dira. Puslan mong star dira ha. Hindi para mapuslan po na yung star oy. Ah, kung cellphone ko ay eh, pandarang-dara dito. Ah. Na dito ah. Baguran ako to gigawas gain na. Galay. Ram kuan eh. Di man nila tig cellphone ron. Tig cellphone. pa na sila unsa na orasa oh unsa na sila mata sa tong ipatiwas ni may teacher ni mo bi dali dali mo tuon siran. Diri ka. Kadyo wala man assignment. Sige. Sige ra kay no assignment. reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! There's no future for ni. Wala Hope only dies when you give in. Request backup! Everybody makes mistakes. And good kids make amends. Request backup!